קסם. יש לי נייר צד אחד, כוכבים צד שני, סמיילי. סמיילי צד אחד, כוכבים צד שני, בואו נראה אם אתם זוכרים. אם אני מראה לכם את הכוכבים מה יש בצד השני, אתם תגידו סמיילי ואני אגיד לכם לא, יש קניונים. אז אם אני עכשיו אקפל שוב, מה יש בצד השני, סמיילי או כוכבים, אני אראה לכם שיש פה בכלל כדור הארץ. זה, רבותיי, הטטרה, טטרה פלקסגון, פלקסגון, אבל הפעם הפלקסגון הזה הוא אה, לא מעגלי, אלא הוא נפסק פה, אי אפשר להמשיך. אה, הוא נפתח גם כן מהאמצע, כדור הארץ, יונים, כוכבים, סמיילי בצד הזה, והנה ככה אה, מכינים אותו. מורידים את ה... נייר, אה, את הקובץ, שוב כדאי להשתמש בנייר שקל יחסית לקפל, מקפלים אותו לחצי, לוקחים מספריים, גוזרים על הקו העבה, אחת, שתיים, יש קו עבה שלישי, אבל הקו הזה נמצא רק בצד ימין ולא בצד שמאל. אז אנחנו נחתוך רק אותו, לכן צריך לפתוח מחדש את הפלקסגון ולחתוך עליו, והנה חתכנו החוצה מעין חלון. מעין חלון. אוקיי, כדאי גם לדאוג שיהיה אפשר לקפל את החלון אה, בצורה טובה. ושוב אנחנו נקפל קדימה ואחורה, הפעם מספיק לקפל קדימה ואחורה על הקווים האנכיים בלבד. ושוב, כל המטרה של הקיפול קדימה ואחורה זה רק כדי שזה יהיה נוח אחר כך אה, לעבודה, אז עשינו ככה. אה, ועכשיו, כדי להרכיב את הפלקסגון הזה, מה שעושים זה דבר הבא, זכרו גם פה, צריך לשים תמונה לתמונה. נשים כדור הארץ לכדור הארץ, קיבלנו את הכוכבים פה. אה, נלפף פה, כי אנחנו יכולים לשים את היונה על יונה. עכשיו, לא כל פעם ששמים זה מצליח, אבל זה חלק מהאחידתיות שבזה. אה, כאן אנחנו יכולים לשים, כי הכוכב לא ייפול על כלום, ואנחנו יכולים להמשיך, כי היונים יהיו על יונים, והנה, הטקסגון מוכן. כל מה שצריך לעשות זה לשים את הנייר דבק, הפעם שמים אותו בין הסמיילים וכמו שאמרתי פותחים מהאמצע והנה יהיה לכם טטרה טטרה פלקסגון